aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje eu estou jogando Call of 2002 UM na série de Quintal Fighters Espero que vocês confiram o vídeo até o final, comentem à vontade e também se inscrevam para quem não é inscrito Então, bora pro vídeo! Eita, peguei o Kyo, gente. Sem querer. Tentar jogar com ele mesmo. Toma. Ah, Ralph. Cai. Eita. Ah, cara. Toma. Mais um. Ah! Farofioque é mais que farofa. Como pode tirar minha voadora com soco? Ioki, viva suas raízes. Toma, farofa. Tá quieto. matar isso aqui também. Ah, cara. Para com essas pernas compridas. Esperar aqui tacar. gente! Preciso fazer alguma coisa, senão eu vou morrer! E agora, José? Poder! Tu... Ah! Tem pra ter morrido com meu poder! Só porque você matou o meu amigo. Agora você vai ver. Para com essas pernas! Dá uma capoeira na cara. É, Para na capoeira me ver. Ah. ah. Chegando. Eita. Para com isso! Oh. Toma. Uma capoeira. Ai, gente, eu tô perdendo. Para, vai, morre logo! Ah! Chega! Ah! Ah! Não! Eu não acredito! deixa eu lutar um pouco. Olha. Só pula. Nope. Nossa. Cara, sabe que eu vou matá-lo. Eu iria agarrar e não deixava. Round 1. Fight. Sua vida já era! Fica Fica muito esperto, cara. Gente! Tá complicado! Mas que isso? Ah, Terry! deixou fazer nada. Hello. Vou te pegar. Para um pouco, amigo. Agora vai. Tá esperto, não tá caindo na minha capoeira chegando. Terry. Ah, afogado. Calma lá. Para com isso! Fica aí! Cala! Isso que é uma putaria! Como assim? Você vai ver. Meu! Calma lá. Canso... Cansou não, foi. Para! Toma, menino! Ele morreu. Ah, cara. Toma! Oh! armar. Tentar tá acabar com você. Ah, menina que bola! Isso é difícil, a gente, ganhar aqui. Pouco sangue. Menina do baralho. Ah. Round fight. Uh, vai ver. Cai. Como assim? Não era pra você ter saído. atrás de você. Menina que não para. Ela está morrendo. Toma. Pesada na cara. Que deselegante. Tá coçado. was at this moment that he knew he fucked up. Olha! Me enganou! Chega! Ah, meu sangue! Congratulations! Não é possível! Desonra! Agora você vai ver. Ah! Ah, sua vida já era! Toma! Para! Tomar muito cuidado que o Chris também é muito rápido. Tô chegando. Para! Ô, oh, menino! Fica quieto! Eita! Para de ficar pulando. Ah, vou te pegar. Para! Gwen passada na bunda. e toda hora. Toma! Acabar com você também. Ah! Você vai me matar! Chega! Ai, eu tô morrendo. Ah! O meu poderoso chegou. Toma. Sai da frente! Eita! Chega! Para! Deixa eu agarrar aqui. Preciso bater mais. Toma. Eita! Não! Oh! Ah, não acredito. Hoje. Chega! O meu golpe não acerta. Para! Tá agarrão de novo em você. Vai, pula aí. Mais um golpe. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e amigas. E até o próximo vídeo. Tchau!